Debut Cristiano Ronaldo bersama Manchester United saat melawan Newcastle United dalam lanjutan laga Liga Inggris pada akhir pekan ini terancam batal. Manchester United akan menghadapi Newcastle United pada pekan keempat Premier League di Stadion Old Trafford Sabtu nanti. Ronaldo disebut-sebut akan melakoni pertandingan pertama bersama Manchester United di musim ini saat menghadapi Newcastle. Akan tetapi, dengan terpotong masa karantina COVID-19, kans Ronaldo tampil di Old Trafford sangat tipis. Akan tetapi, peraturan pemerintah Inggris terkait COVID-19 memaksa Ronaldo dan keluarga menjalani karantina terlebih dahulu selama lima hari. Waktu karantina itu yang diperkirakan membuat penyerang 36 tahun tersebut tidak bisa bermain bersama Manchester United saat melawan Newcastle nanti. Ronaldo dijadwalkan bergabung berlatih dengan Paul Pogba dan kawan-kawannya di Sherrington pelatihan MU. Namun peluang Ronaldo debut bersama Manchester United terbuka lebar saat nanti menghadapi klub Swiss Young Boys pada laga pertama di Liga Champions musim ini pada hari Rabu nanti.